तो कम पाँच से छः तो के से एक गाने मिल गई है तो बंदा किधर है देखते हैं अभी ये रहा भाई साहब भागना पड़ेगा कि मेट की डेक भी नहीं है बंदा सामने मर गया मैं बैक पैक ही नहीं था रे तो एक और गेम खेलते हो दिखता हूँ भाई जो जो बंदे लोग देख रहे हैं मुझे लाइक करो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अगर गेम प्ले अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम और न्यू टी वी पर इस घर पे देखता हूँ बंदे उतरे है कि नहीं हाँ, तो बंदा दिख गया मेरे को फुल ट्राई करूँगा कि मेरा भूया हो जाए वेलकम टू द स्ट्रीम मैं ज़रा बीच में पॉज किया था सॉरी बंदा इधर पे था किधर पे पूरा बंदा दिख गया चलो खेल एक किल करके ही मारता हूँ रे चलो एक और गेम खेलता हूँ इसके बाद मैं खेलूंगा रैंक मैच जरा चुप के बैठा कोई बंदा आएगा और तुम्हारे पास गन नहीं है कोई दर्शन कर लेता हूँ ये क्या लग गया था क्लासिक लग गया था पहला गन मिलेगा फिर जाऊंगा मैं पिक पे हाय ब्रो हाय हेलो दुनिया गेमिंग दुनिया और गेम प्ले अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक करो दुनिया फ्री फायर की हाँ भाई कैसे हो और वेलकम टू द स्ट्रीम अगर गेम स्ट्रीम अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक करो और मुझे सपोर्ट करो उनका गेम मैं खेलूँगा यही विंडो वो खेलता हूँ मुझे प्लीज़ से, गिफ्ट सेंड करो हाँ भाई सेंड कर दूँगा ठीक है और भाई एक काम करना पड़ेगा भाई आपको शेयर करो मेरे स्ट्रीम को और लाइक करना और सब्सक्राइब करना भाई जो गिफ्ट शेयरेगा वो दे दूँगा भाई गिफ्ट से गिफ्ट सेंड कर दूंगा मैं टेंशन मत लो मेरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं मेरा कमेंट करके बोलो ना प्लीज़ और आईडी दे देना कान यार क्या लिखा भाई आपने कान या यार क्या कैन यार आवाज़ आ रही है ठीक है भाई आपकी आईडी दे देना मैं सेंड कर दूंगा गिफ्ट ओके मैं अभी नहीं करूँगा बट एक गोल होएगा मेरा कंप्लीट करने के बाद मैं गिव अवे करने वाला हूँ उसमें गिव अवे सेंड कर दूंगा आपको टेंशन मत लीजिए आप ठीक है साउंड आ रहा है हाँ भाई ठीक है समझ गया बड़े बाद में समझाओ थोड़ा भाई आप, आपको मेरा गेम प्ले अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो मुझे तो फॉलो करो अगर कुछ गिफ्ट चाहिए तो मुझे डीएम कर देना मैं गिफ्ट सेंड कर दूंगा आईडी इंस्टाग्राम पे दे देना उस पर सेंड कर दूंगा भाई कितने लोग देख रहे हैं मेरे को ज़रा कमेंट करो ना प्लीज़ मेरे को दिखाई नहीं दे रहा इधर मतलब वो बोल रहा है नहीं कितने लोग देख रहे हैं मेरे को भी किधर है किधर पता नहीं चलता घर के अंदर है क्या नहीं दिख गया दिख गया बंदा उस वाले घर में बंदा किधर है बंदा इसके सभी बॉस बंडल सेंड कर देना ब्रो भाई साहब बंदा फुल ऑन आ रहा था अंदर तो चपटा दिया उसको मैंने भाई कितने लोग देख रहे हैं मेरे को ज़रा कमेंट करना सब्सक्राइब करना मत भूलना ओनली मी ब्रो हाँ ठीक है भाई थैंक यू आप तू भी देख रहा है मेरे को हो सकता है तो तेरे से अगर प्लीज़ अगर व्यूज़ बढ़ा सकते तो प्लीज़ बढ़ा के दे यार देखो जो चाहिए कौन सा है बंडल चाहिए मैं दे दूँगा रिडीम कोड चाहिए रिडीम कोड भी दे दूँगा बस देखो बंदा ऊपर है मारते किल ये इसके साथ जब मारते किल हो चुका है वो ये thank you bro thank you but भाई मैं तेरे को गिफ्ट अभी सेंड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि देख मेरे पास अभी टाइम नहीं है मैं टॉपअप करूँगा क्योंकि जब नेक्स्ट इवेंट आएगा तो मैं तेरे को टॉपअप करके जो भी चाहिए दे दूँगा अभी तेरे को ठीक है चलो हम क्लास स्पॉट खेलते दो के नहीं चलता है तो मैं सोलो लेता हूँ क्लास के हेलो ब्रो तू ऑनलाइन है क्या दुनिया दुनिया फ्री फायर की दुनिया फ्री फायर की बंदा ऑनलाइन है क्या तू तो मेरे साथ खेलना चाहता तो खेल सकता था पूरा दूसरा खेल लेता हूँ कितना स्लो भाई लेकिन प्लीज़ इसको शेयर कर दे यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे थे को तो। भाई साहब क्या बंदे लोग इसमें देख सब सब एक से बढ़ के एक है ये वाला ना आपको मैं पक्का वाला हारना को लिख कर देता हूँ भाई कितने लोग देख रहे हैं मेरे को एक ही है क्या अभी तो भाई सब्सक्राइब किया है कि नहीं भाई सब्सक्राइब कर दे यार बंदे प्रो है इसके सब बंदे प्रो है देख सब लिख के देता हूँ एक चुप के बैठा है ये देगा भाई चलेगा ना तेरे को मैं नेक्स्ट सीज़न में तेरे को गिफ्ट दे दूंगा कौन सा भी चाहिए क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल टॉपअप नहीं किया है भाई साहब बच गया तीन सौ का बात तो एक किलो हुआ स्टोर में मुझे एस के बंडल का बंडल लेना है ब्रो हाँ भाई मैं लेकिन अभी मेरे पास फ़िलहाल मेरे पास नहीं है इसके लिए पास डायमंड अभी फ़िलहाल है, नहीं इससे तो नहीं दे पा रहा हूँ मैं बना तेरे कब का दे दिया रहता मैंने भाई साहब भाई सॉरी यार लेकिन मैं तेरे को पक्का दे दूँगा फ्री फायर मुझे कब डायमंड क्या भाई समझा नहीं क्या लिख रहा था क्या फायर मुझे कब देंगे डायमंड भाई मेरे को नेक्स्ट मंथ के एक दो तारीख को मिल जाएगा तेरे को पक्का दे दूँगा तभी अगर नहीं दिया तो भाई तू जो चाहिए ना मन में जो आया ना तेरे वो आके बोल देना मेरे को बस वन फिफ्टी सिक्स भाई साहब नेटवर्क स्लो भाई नेटवर्क स्लो यार शुक शुक शुक पता शिट तो भी अच्छा मिला चलेगा लक्की रॉयल में आके जो डायमंड मिला उससे कुछ लेता एक मैजिक क्यूब मिल जाए हर टाइम प्रैक्टिस करनी है इसका डैमेज है क्या डैमेज है इसका चलिए ये ले लेता हूँ शॉटगन ये बरबुंडा स्क्वाड खेलेंगे भाई तू तो देख रहा है कि ना अभी कमेंट करना दुनिया फ्री फायर की भाई जो जो बंदे लोग देख रहे हैं मुझे प्लीज़ फॉलो करो और सब्सक्राइब करो मुझे यूट्यूब चैनल पे ऐसे और अच्छे वीडियोस के लिए हाँ यार थैंक यू भाई थैंक यू अभी देखना मैं कैसे खेलता हूँ इसमें तेरे को अच्छा लगेगा गेम प्ले लाइक किया कि नहीं चीटर को ये दो गोली वाले शॉटगन से क्या खेलूँ मैं ऐसा बंदा है ये तो टॉपअप टॉपअप कब करेगा हाँ वही वही बोल रहा हूँ मैं नेक्स्ट मंथ में कर दूंगा टॉपअप कल तेरे को दूंगा मैं सॉरी वो नेट मैं स्लो ऑफ हो किया था स्ट्रीम पॉज किया था मैंने क्या ये गेम में भूया होएगा चलो देखते हैं बिना वाले लोग ने एक चीज़ अच्छा किया इसमें नहीं ब्रो नहीं नेक्स्ट नो नेक्स्ट मंथ भाई नेक्स्ट मंथ ही होएगा सॉरी वरना उससे पहला नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे को मेरे को पैसा तब मेरे का यही होएगा ना जब पॉकेट मनी मिलेगा तो उसमें कर मैं उससे जल्दी नहीं होएगा भाई सॉरी पास आलोक नहीं है क्या नहीं भाई मैंने आलोक नहीं लिया था मैं पहली बार टॉपअप करने वाला हूँ इसके लिए वो भी सिर्फ तू बोल रहा है इसके लिए कर रहा हूँ वरना वो भी नहीं करता मैं ओके बाय क्यों भाई भाई जा रहा है क्या मैं गिफ्ट नहीं दे रहा हूँ इसके लिए है जा रहा है भाई मैं गिफ्ट नहीं दे रहा हूँ इसके लिए क्या वैसे तो कोई यूट्यूबर नहीं देगा वरना सर को अगर ऐसे करेगा तो, तो। जिधर रुका उधर पे क्या है इसे ड्रॉप क्या दिखते ज़रा हाँ, हाँ, हर यूट्यूबर दाता मतलब क्या बे तेरा आगे हा गिफ्ट हा हर यूट्यूबर यूट्यूबर देता नीचे आ इधर आ आज कब आज के बाद no like no share thank you भाई सॉरी भाई बस गिफ्ट सेंड करूंगा देख तेरे को